Met haar nuwe kar is sy nou mobile. So sy kan nou in die kombuis inkom. Haar eie water kom haal. Ja, want ek sit dit hier op. En ek het 'n mandjie. Ek het 'n ja. shopping basket, so ek kan shopping doen. Shopping basket in haar kar. En ek kan sit en koek. Sy kan sit en kook, ja. Ja. OK. Kom. Okay. Ons kyk of jy afkom by die ramp. Ons er kyk. Ja. OK. OK. Daar kom sy met die ramp af. En dit gaan maar staan, hè, want ek is maar nog skree. Gaan stadig. Maar die kar het brieke. Sy moet net die brieke gebruik. Ja. en daar sy onder. Nou kan sy haar water gaan haal daar en sy kan nie in die shop inkom as sy wil. En dit is dit. Ek en selfs die pad terug is nie te moeilik nie. Die son speel nou 'n bietjie rol hierso, maar hier sou pad terug. En daar sy boer. Tra! Op pad terug kamer toe. Yo mobile. Okay, bye. Bye. Bye. Tu loop. Waar is ons hoe jy loop?